Jaką książkę polecisz naszym widzom? Bernardzie, chciałabym dzisiaj polecić Świadome życie Johna Maxwella. Może pokażę? Co ta książka wniesie dla naszych przedsiębiorców, właścicieli firm? No John Maxwell to legenda. Wszystkie jego książki są świetne. E, począwszy mm, od książek o przywództwie, które są znane. No, mogę tylko powiedzieć, że wydał, e, napisał około 100 książek, a w Polsce ukazało się 40 tytułów. To o czym mm. świadczy? Mhm. No tak, to jest, to jest wielkie nazwisko, ale u nas w Polsce, my przedsiębiorcy, ludzie biznesu y, działający w naszym kontekście, co my praktycznego wyniesiemy z Maxwella, z, pra- z świadomego życia? Wiesz co, Maxwell pisze na bardzo wysokim poziomie ogólności, takiej uniwersalności, ale mm, ta książka ujmuje mnie przede wszystkim tym, że on wreszcie mm, przestał mówić o innych, a zaczął pisać o sobie. Więc pokazał nam też kawałki mm, swojego życia, y, jakieś upadki, ukazał swoją wrażliwość. To jest książka o jego historii, ale też zachęta dla nas, żebyśmy myśl, tak na siebie patrzyli, patrzyli żebyśmy wchodzili na coraz wyższe poziomy świadomości i dzięki dzięki temu stawali się lepszymi ludźmi. Mhm, czyli wyniesiemy jakąś porcję inspiracji, bliżej siebie poznamy i to potem się na coś ma przełożyć, prawda? Myślę, że zawsze tak jest, że wszystkie zmiany powinniśmy zaczynać od siebie. Jeżeli uda nam się e, tak właśnie czynić, to automatycznie przyciągniemy do siebie ludzi, przyciągniemy do siebie pieniądze, przyciągniemy do siebie nowe sytuacje. Ja bardzo zachęcam, bo, bo książka jest mądra. Książka też zachęca nas do mm, być może nawet pisania swoich historii, tych, także tych biznesowych. Super, czyli dzięki świadomemu życiu Maxwella będziemy pisać i, i piórem, i też swoim życiem swoje, swoje historie biznesowe. Znajdziemy inspirację, dobrą energię, która się przekuje na, na coś większego. I możemy nadać naszemu życiu głębszy sens, jak zresztą czytamy w podtytule tej książki. Dziękuję serdecznie. Również dziękuję. I życzę, życzę do miłej lektury bo myślę, że jeszcze spotkamy się na szlaku e, rozwojowym z Państwem, którzy pochłaniacie tego typu książki.